Mae pob babi'n crio, ac weithiau mae'n gallu bod yn anodd ymdopi. Wrth grio, mae'n ceisio dweud rhywbeth wrthwch chi. Efallai fod angen i'ch babi fwydo'n amlach na'r disgwyl. Mae babis angen eu cyfleidio a'u cyffwrdd. Maen nhw'n teimlo'n ddiogel yn gweld eich wyneb, yn clywed eich llais, aroglu chi ac yn teimlo'ch cyffyrddiad. Edrychwch i weld os yw eu cewyn yn wlyb neu'n ffrwnt. Weithiau, mae babis yn cyffroi, yn enwedig os oes llawer o ymwelwyr wedi bod. Ceisiwch ei siglo ysgafn mewn ystafell heb lawer o ole. Helpydd hwn os ydyn nhw'n cael trafferth cysgu. Os oes ganddynt dymheredd uchel, efallai ei bod yn sal. Os ydych chi'n credu bod rhywbeth o'i le, ffoniwch galw Iechyd Cymru am gyngor ar dim 845 4647. Ceisiwch ymateb i'ch babi pan bydd yn crio. Yn ôl astudiaeth ymchwil, roedd babis yr oedd eu rhieni'n ymateb pan oedden nhw'n crio, yn crio llai na babis yr oedd eu rhieni'n ei gadael nhw i grio. Allai'r tips hyn helpu i'ch babi. Rhowch fath twym i'r babi. Ewch am dro gyda'r pram. Lapiwch y babi mewn blanced a siglwch nhw'n ysgafn. Defnyddiwch synnau lleddfu, fel sŵn gwyn Canwch chwiangerdd. Mae'n iawn i ofyn am help. Os ydych chi'n poeni, gyfynnwch eich ymwelydd iechyd neu'ch meddyg teulu am gyngor. Am ragor o gyngor defnyddiol ar ymdopi a babi sy'n crio ac ar dechnegau rhianta da, ewch i llyw.cymru slaes rhwch amser iddo.